Hey, what's going on guys? Siz English Club o'z kanaldasiz. Sizlar bilan har doimgidek Shohrux AK. Xo'p, bugun birgalikda ingliz tilida til o'rganuvchilari ko'pincha talaffuz qilishda adashadigan 30 ta so'zlarni to'g'ri talaffuzini ko'ramiz va albatta noto'g'ri variantini ham e, ko'rib ketamiz. Umid qilamanki, sizlar uchun bu video foydali bo'ladi. Xo'p, qani bo'lmasam boshladik. Ekraningizda ko'rib turganingizdek, e, inglizcha so'zni mana shu shaklda yozganman e, va uni o'qilishini to'g'risini yashilda yozilgan ho'p mana bu o'qilishiga e'tibor bersangiz yashil va qizilda berganim ya'ni yashildagisi to'g'risi qizildagisi noto'g'risi bu yerda yashildagisida e, xullas umuman o'qilishini o'zbekcha harflar bilan imkon qadar yozib chiqarishga harakat qildim ya'ni bu buni hech qanday hech qayerda bunday yozmaydi bu a, e, bu shunchaki sizga qulay bo'lishi uchun o'zbek tilida yozib chiqarishga harakat qildim Umid qilamanki, tushunasiz buni va foydali bo'ladi siz uchun. Qani bo'lmasam boshladik. Birinchi so'zimiz pizza. Pizza. Ya'ni o'zbek tilidagi kabi pizza deb talaffuz qilinadi. Pizza deb emas. Pizza o'sha yeydigan pizza. Xo'p, navbatdagi so'zimiz vegetable. Vegetable. Ya'ni sabzavot. Vegetable. Vegetable deb emas. Vegetable. Keyingi so'zimiz women women women women ya'ni i ga o'xshab ketadi woman deb emas woman a, woman bo'lsa bu birlik shakli bo'ladi ya'ni mana bu joyda i e emas e harfi bo'ladi ya'ni o'zbek tilida a bu yerda e harfi yozilgan bu ko'plik shakli women woman deb emas navbatdagi so'zimiz breakfast breakfast ya'ni nonushta breakfast yoki breakfast yoki breakfast deb talaffuz qilinmaydi breakfast breakfast keyingisi wednesday wednesday wednesday chorshanba degani uh, wednesday deb talaffuz qilinmaydi ya'ni bu yerda d o'qilmaydi wednesday wednesday yoki wednesday emas keyingisi police police ya'ni o'sha politsiya yoki militsiya police deb emas police iga ko'proq urg'u tushadi uh, police emas navbatdagi so'zimiz base base ho'p bu o'sha bas deb aytamizu musiqadagi ya'ni muzikadagi bas mana shu narsa base bo'ladi base ya'ni bas deb emas yoki e bas deb emas onion onion ha? bu yerda o'sha a bilan oni qanaqadir aralashgan shakli a ham emas o ham emas ikkitasini o'rtasida onion onion uh, onion ya'ni oga urg'u berib aytmaysiz xuddi o'zbek tilidagi oga o'xshab onion emas onion onion onion i yo'q bu yerda shunchaki ya qisqagina ya harfi bor ya'ni piyoz degani hop bundan oldingi so'zni tarjimasini aytdim sizga hop keyingisi navbatdagi so'zimiz aha, calendar calendar hop a harfiga ham o'xshab ketadi lekin a dan biroz e harfiga tortadi calendar i calendar ya'ni kalendar degani hop kalendar yoki Э, yana shunga o'xshash variantlarda talaffuz qilmaysiz to'g'risi calendar calendar navbatdagi so'zimiz complete complete ya'ni iga urg'u tushadi complete complete deb emas ya'ni o cho'zilmaydi complete deb emas complete ya'ni o'sha tugatilgan yoki tugatmoq degan ma'nosida butunlay tamomlamoq degan ma'noga yaqin bo'ladi ho'p keyingisi compare compare compare deb emas compare compare ya'ni solishtirmoq degan ma'noda keyingi so'zimiz colleague colleague ya'ni hamkasb colleague oni o'g'iga urg'u berib talaffuz qilmaysiz colleague iga kelyapti i e biroz cho'ziladi colleague colleague colleague colleague emas Xo'p, keyingisi condemn condemn condemn oxiridagi n harfini o'qilmaydi condemn deb o'qimaysiz condemn keyingisi compose compose compose ya'ni o'sha musiqani bastalash ma'nosida compose deb emas compose compose degan ma'noda keyingisi extra extra extra ya'ni ortiqcha extra deb emas a extra extra emas i e emas balki e harfiga o'xshagan bo'ladi extra navbat egzozimiz position position position ya'ni şey joy yani o'rnashgan joy pozitsiya ee, position position emas position bu yerda o deyarli bilinmaydi p bilan izzani o'rtasidagi position navbatdagi so'zimiz second second hmm? ikkinchi ha ikkinchi second yoki e, second Э, second o harfi bu yerda yoki second deb t ga aylanib ketmaydi shunchaki second second keyingisi develop ups o'qilish tarjimasini aytmadim sekund degani tarjimasi ho'p keyingisi develop develop develop ya'ni rivojlanmoq yoki rivojlantirmoq develop Uh, develop deb emas develop emas develop i harfi bor biroz d bilan v o'rtasida keyingisi receipt receipt uh, receipt emas receipt ya'ni chek nimadir sotib olganingizda sizga beradigan uh, chekni receipt deydi bu yerda p harfi o'qilmaydi receipt receipt deb o'qimaysiz keyingisi salon salon ya'ni salon degani o'sha uh, o'zbek tilidagi salonga o'xshatib o'qimaysiz salon salon salon degan ma'noda ho'p mana shu oxirgisi edi ho'p umid qilamanki sizlar uchun foydali bo'ldi qancha so'zlarni siz to'g'ri talaffuzni o'rganganingizni albatta kommentariyada yozib qoldirishni unutmang keyingi darsliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling